Bienvenidos al pase de este documental que, va sobre el TDAH. Soy Ana, eh, soy la mamá de Ángel, un niño, bueno, un chico que ahora tiene 18 años. Nadie puede diagnosticar lo que no sabe. Creo que la neuróloga con verla tres veces, dos días, una hora y hacerla dos electros, eh, que te diga que tu hija tiene que medicarse es eh, como <laughs> eh, tiene que basarse en algo más para decirme que necesito una medicación y haber estudiado algo más de ella. Porque un pega la vea y diga que tiene un trastorno o un déficit de aprendizaje, ahí sí que, que creo que es cierto. Él ya lo asume, como el que asume que es el tonto de la familia.